であの歌聞いたうん聞いたけどあまり良くなかったよだねでもその歌オリコン1位だってうっそその歌で1位とか信じがたいねであの歌聞いたうん聞いたけどあまり良くなかったよだね でもその歌オリコン1位だってうそその歌で1位とか信じがたいね日本語の文法は理解しがたいです日本語の勉強は何でするの日本旅行行きたくて頑張って 日本語の文法は理解しがたいです。日本語の勉強は何でする日本旅行行きたくて。頑張って。あの人何してるのわからん。あ彼の彼の行動は理解しがたい。そうだね。 じゃじゃあの人何してるの分からん、うん、彼の彼の行動は理解しがたいそうだね